Ку-ку, мои хорошие! Давно не было уроков, поэтому в этом видео мы совместим изучение сразу нескольких entity Proper Attachment и Proper Cables. Бегло опишем их предназначение. Proper Attachment, грубо говоря, это кость, которой можно приклеить сторонние объекты вне модели. Proper Cables, уже по названию можно понять, объект создает кабель для нашей модельки. Ну, а теперь подробнее. Proper Attachment Name – название будущей точки крепления для модели, ну или кости. Model to apply to – имя нашего Proper Model. Если мы будем создавать кабель, то нам нужно минимум две Proper Attachment, между которыми он будет проходить. Внимание! Когда вы создаете Proper Attachment, убедитесь, что ваша модель находится ровно по центру сетки редактора. Иначе ваши кости будут черти где. Ну, не ваши в смысле, а кости модели. Переходим к Proper Cables. Model to apply to. Имя нашего Proper Model. Cable start Point – начальная точка кабеля. Cable End Point – конечная точка кабеля. White Ширина кабеля в юнитах. Cable Material. Текстура кабеля. Cable Segments. Количество сегментов между двумя точками. Cable Length. Длина кабеля. Чем она выше, тем сильнее провисание между точками. Хм, провисание между точками. Все, теперь компилируем модель и наблюдаем, что из этого вышло. Как видите, кабель находится там, где он должен быть. Все очень просто, если быть внимательным. Благодарю за понимание, внимание, ставьте лайки, подписывайтесь и помогите донатом. Аревуар!